und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt Hab' ich Schreib ihm vorübergehend ans Tor der guten Art, damit du mögest Savane, sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es eher bemerken sollen, des Hauses aufgestelltes Schild, so hätte er niemals suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. den Herzen wie auf dem Dach so laut? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach. nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. danze Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Wo find ich eine Blüte, wo find ich grünes Gras? Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von hier? Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr? Mein Herz ist wie erfroren, kalt starr dir Bilderin, schmilzt jedes Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild, ihr Bild dahin. Mein Herz ist wie erfroren, Halt, starrt, ihr Peterin, schmitzt geht das Herz mir wieder, fließt auch, ihr Bitt, ihr Bitterin, ihr Bitt. ein bau Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich steht in seiner Rinde so manches liebe Wort. Fetran aus meinen Augen. Tränen. Nimm dich bald das Bächlein auf, nimm dich bald das Bächlein auf. schweine groß. Mit harter schkarrer Rinde hast du dich überdeckt, liegst kalt und unbeweglich im Sande ausgestreckt. sein Stahl. Stunden. schossen auf meinen Hut von jedem Haus. Die Krähen warfen Bell und schlossen auf meinen Hut von jedem Haus. Wie anders hast du mich empfangen, du Stadt der Unbeständigkeit. An deinen blanken Fenstern sangen die Lerch und Nachtigall im Streit. Die runden Lindenbäume blühten, die klaren Rinnen rauschten hell und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich, Gesell. Und ach, zwei Mädchenaugen glühten, da war's geschehen um dich, Gesell. In die Gedanken möchte ich noch einmal rückwärts sehen. Möchte ich zurück äh, wieder wanken, vor ihrem Hause stille stehen. Könnten mir der Tag in die Gedanken Möcht ich noch einmal rückwärts sehen, Möcht ich zurücke wieder wanken vor ihrem Hause stille stehen, Möcht ich zurücke wieder wanken vor ihrem Hause stille stehen, Vor ihrem Hause stehen. Unsere Wehen alles eines Ehrlichs spiel. Alles eines Ehrlichs spiel. Durch des Bergstroms trockner Reh ich ruhig mich hinab. Jeder Strom wird mir gewinnen, jedes Leiden auch sein Grab. Jeder Strom wird mir gewinnen, jedes Leiden

kennst in der Stille hast deinen Wurm. Mit heißem Stich sich Regen fühlst in der Stille hast deinen Wurm. Mit heißem Stich sich Regen Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Fenster schreien, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah, der Blumen im Winter sah, von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hähne krähte, da ward mein Herz wach, nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Nun sitz ich hier alleine und denke im Traume nach. am Fenster. Wann halt ich mein Liebchen im Arm? Wann halt ich mein Liebchen im Arm? der Strasse her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt? Mein Herz! Was hat es, dass es so hoch aufspringt? wo ich ein liebes Liebchen hat. Mein Herz, mein Herz, mein Herz, dass mir's vor meiner Jugend graut, Haupt geflogen. Kreie, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen, meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen. endlich sehn, Treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehn, Treue Bäumen manches bunte Blatt zu sehen. Und ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. nehm einen Blatte, hänge meine Hoffnung dran. Spielt der Wind mit meinem Blatte, zittrig was ich zittern kann. Ach und fell das Blatt zum Boden, fällt mit ihm die Hoffnung ab. so bold. Falsches, was sie nicht haben, tun sich im Guten und Argen erlaben. Und morgen früh ist alles zerflossen. Yeah, nun sie haben ihr teil genossen und hoffen und hoffen was sie noch übrig ließen doch wieder zu finden doch wieder zu finden auf ihren kissen fort, ihr wachen Hunde, lasst mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen, was will ich unter den Schläfern sein? Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern sein? zerrissen des Himmels graues Kleid, die Wolkenfetzen flattern umher in mattem Streit, umher in mattem Streit. Und rote Feuerflammen ziehen zwischen ihnen hin, das nenn ich einen Morgen, so recht nach meinem Sinn, mein Herz im Himmel gemalt sein eigenes Bild. Es ist nichts als der Winter, es ist nichts als der Winter, der Winter kalt und wild. und quer ich folg ihm gern und seh es ihm an das es verlockt in wann das mann Wer wie ich so elend ist, bleibt gern sich in der bunten List, die Eis und nacht und graus ihm weist, Ein helles, warmes Haus. Und eine liebe Seele drin, Nur Täuschung ist für mich Gewinn. wieder sinken, bin tödlich schwer verletzt. O unbarm Herzgeschenke, doch weisest du mich ab, nun weisest spricht, sing ich hell und munter. Hübe nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Fühle nicht, was es mir klagt, klagen ist für Toren ich in die Welt hinein gegen Wind und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Lustig in die Welt hinein gegen Wind und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eisewand. sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn. und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will.